केन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय त्याय शुद्धाय दि चन्दन् चर्चिताय नन्देश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय वल्लाय पुष्प बहु सुपूजिताय तस्मै मका बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नम शिवाय शिवशङ्कर शिवशङ्कर शम्भो शिवशङ्कर शम्भो शिवशङ्कर शम्भो शिवाय गौरे वदनाब्ज सूर्याय दक्षाध्वरनाशका वृषध्वजाय तस्मै शिकारायशङ्कर शुम्भङ्कर वशिष्ठ शुम्भ गौतमा चन्दर् कैश्वा देव Shambhu, Shiva Shankar Shambhu, Shiva Shankar Shambhu.